स्वागत है आपका इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कैसे आप पबजी मोबाइल हैक और यूट्यूब प्लस प्लस स्पॉटिफाई जैसी बहुत सारी ऐप फ्री में पा सकते हो वो भी बहुत ही आसान तरीके से so let's start it first of all you go in Safari और अगर एंड्रॉयड है तो क्रोम में जाइए उसके बाद लिखिए Tutu app Tutu app dot V I P ठीक है उसके बाद सर्च तो आप इस पेज पे आएंगे उसके बाद आप क्लिक कीजिए इंस्टॉल नाउ पे ठीक है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करना तो आप इंस्टॉल कीजिए मैंने पहले से करके रखा है जब भी आप इसको इंस्टॉल जब भी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको जाना होगा जनरल में जनरल के बाद आपको डिवाइस मैनेजमेंट में और उसके बाद जो भी यहाँ पे एक ऐप ये एक सेटिंग्स का कुछ दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे मेरे में डिलीट ऐप्स है लेकिन आप में वहाँ पे ट्रस्टेड ऐप होगा तो आप वहाँ पे ट्रस्ट पे क्लिक की कीजिए और उसके बाद आप चले जाइए टूटू ऐप में ठीक है तो यहाँ पे ये टूटू ऐप लोड हो रही है ये देखिए पूरी लोड हो चुकी है तो आप ये देखिए आप इसमें पबजी मोबाइल हैक बिल्कुल आसान तरीके से पा सकते हैं हैक ये ये देखिए कौन सा हैक वर्जन है नो रिकॉल मीन्स के आप जहाँ पे भी एम करेंगे वहीं पे बुलेट जाएंगी with anti ban anti ban भी है इसमें यानी कि आपकी पबजी कोई भी बैन नहीं कर सकता आपका अकाउंट सो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और खे और खेलिए और बहुत सारी ऐप्स है जैसे कि मैं अभी आपको एक ऐप दि, ऐप दिखाता हूँ एक ऐप ये रही यूट्यूब प्लस प्लस इसमें क्या है कि आप कोई भी वीडियो ले लीजिए अभी मैं मैं मेरे ही चैनल के वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ ठीक है तो मैं अभी तो आपके मैं यही वीडियो जो पहला वीडियो है मेरा वहीं स्टार्ट करूँगा ठीक है तो अभी ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है ठीक है ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है और के लिए वीडियो आप नहीं देखना चाहते सिर्फ ठीक है तो आप सिंपल होम पे आ जाइए होम स्क्रीन पे लेकिन ये फिर भी वीडियो चल रहा है ठीक है मैंने अभी आपको करते लिखा है कि जैसे ही आप होम स्क्रीन पे जा जाते हैं तो वीडियो बंद नहीं हो रहा है वो वीडियो चल ही रहा है सो आप ऐसे बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं इस टूटू ऐप से सो इंस्टॉल करिए और इन्जॉय